हर कोई सामने जाना कहा कहा ढूंढा तुझे थक है तेरी माँ आजा समझो सांझ मुझे तेरी फिकर धुंधला देख मेरी नजर ना जाना क्या बताऊं माँ बेफिक्र उड़ रहे नहीं से काटे ना आधा समझो मुझे तेरी फिकर धुंधला गई देख मेरी नजर राजना रे गा रे